ai, ai, ai, uh. ai. Que que foi? Tá doendo? o copo, colou que na cabeça ela falou que tá o Copo, colou que na cabeça ela falou que tá dentro. Imagina se eu bato tu, uh. tu desmaia ou fica gemendo? Uh. Tu desmaia ou fica gemendo?